大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天是我们阳历十一月，另外六大生肖的运势解析。如果你要看其他六大生肖，下方有传送门，可以直接前往观看喽。好，首先来看到我们属马的朋友，属马的朋友已经逐渐摆脱太岁星君的威压，要开始迎接来年的新气场，这是一个很重要的转换时间喽。 在事业上属马的朋友会比较面对到了一些比较尴尬的状况，什么状况呢？那就是你事情你很想做好，但是环境配合不上的问题产生。例如业务要加强了商品的销售，但是遇上了商品短缺的问题，或是创意人员想到很好的点子，但是客户突然因为预算而取消了委托。 而或者是原本上工作想做一些很好的改善它的流程，但是公司却把你调到其他的部门去，等等之类的，让属马的朋友在一时之间不知道该如何是好了。在这个时候，不用太紧张，也不用怀疑自己是不是该另谋高就，或是打掉重练，因为一个好的战士啊，他不会太挑战场，只要自己随时处于备战的状态。 总是可以找到一个有利的战机，然后尽情的发挥。所以关键不是在于等待，而是做好了准备。 在财运方面，这个月财运颇不理想啊，尤其对于投资的部分，会容易成为反指标的存在。也就是说，即使你自己做好了功课，或是准备的很充足，但是你只要一进入市场，那不是获利很少很稀薄，那么就是你环境突然的反转，然后你出场之后，它又再次的反转回来。而如果你坚持不出场，那就顺理成章的摔到了谷底。所以啊，这个月对属马的朋友来说啊。 尽可能的不要进场，即使去杠杆也不是非常的适宜。最好的方式就是保存现金，主要是获利，它并不用像上班一样每天都必须去做的行为。投资要获利，就是在对的时间进出就好了，而不是频繁的进出。 这样是最好的策略。在感情部分，这个月单身的朋友桃花就算比较好一点了，但是重点还是在于装扮。无论男性或女性，自己要打理好自己，或是多研究一点穿搭的杂志。最好就是能够寻求专业人士的建议，不是只在网络上自己闭门造车，自己研究出一个新的穿搭。有时候啊，我们要知道这种。 服装仪容啊，它是一种高度的专业，所以单身的朋友能够让自己的形象更加分，那么桃花也就会更加的旺盛了。对于有伴侣的朋友来说，心思就比较会在对方的身上，也比较容易想去陪伴在对方的身边。而伴侣不在身边的时候啊，就容易感到了什么空虚寂寞、觉得冷的不安情绪。如果你的伴侣是属马的，这个月可以多陪陪对方，哪怕就是坐在一起看电视，也是一个幸福的时光了。 在健康方面，这个月属马的朋友健康大致上是良好的，要注意的就是你的口腔还有牙齿上的问题。一般的状况是比较容易累积牙垢，或是口中容易产生的异味，或是我们的嘴唇呢会产生容易干裂。那这个状况啊，最好我们当然就是要三餐饭后要记得刷牙，还有就是说，无论是男性或是女性，最好备一支护唇膏在身边。 男性朋友啊，你不要觉得是说，哎，身为男人，你去涂一个护唇膏，不跟个娘们似的？不要有这种想法，对不对？因为护唇膏是妥善可以保持我们门面的一个清新整洁。如果你带着一个干裂的嘴唇过去，好去见客户啊，或者是去跟别人社交，别人不会觉得你很 man 很男子气概，只会觉得你怎么这么恶心，好吗？这个是很不好的事情。 好，接下来到我们属羊的朋友，属羊朋友在这个岁破之年呢，过得也是挺有压力的。但是在这个冬天的来到，太岁的威压会快速的减弱，所以慢慢的一切都会好转哦。在事业上受到流月星君的加持，这个月的进展呢，就是可以比较顺心的了。因为这个月不但时运比较好，还特别有了贵人心来相互的扶持。但是这个贵人心啊，是必须要触发它才能够发挥的。 怎么说呢？那就是比需要你要主动的去寻求协助，或是向对方去请意，这样贵人才知道你需要他的帮忙，后面才能给予我们相对的协助。也就是说，我们如果一个人做起来感觉力有未及啊，需要人家帮忙的，但是你也不要自己在那边坐困愁城，等待看有没有哪一个人主动来帮我们啊，这个想法就不是很好了。 所以说，我们就需要主动，是说，哎，我们是现在需要帮忙了，哎，请问你可不可以给我一点帮助？或是说我这个不知道怎么处理了，哎，你可不可以给我一点意见？那这样子，贵人星就会涌过来帮你的忙了。而对于创意的朋友来说，侍奉到流月星君的力量，所以会感觉到我们的创意会卡卡的。这个时候啊，不妨多出去运动啊，或者起来走动走动。有时候啊，我们边跑步，有时候再去边想这个问题啊，它就可以有一些很棒的解决方案出来。 对于财运方面，这个月财运上升不错，对于投资的眼光也会相对过去来说会比较锐利，第六感也很强。但是大环境不好的状况下，加上太岁仍然没有完全放弃对属羊朋友的压力，所以这个月就暂时建议属羊的朋友你不要投入这个市场，我们把眼光放远一点，例如我们做明年年初的布局，那这样可能会比较好一点。 而在一般财运方面，只要不要花多余的预算呢，在我们的大吃大喝上面，整体来说都是很平顺的。在感情方面，这个月单身的朋友身上的魅力就比较强大了，也就是桃花有点颜色了，但是精神跟心理上没有准备好迎接新的感情，所以很多时候会原本有一些机会可以进展的，但是因为还没有开始行动，就打了退堂鼓，就觉得对方应该不会喜欢我吧？虽然我觉得他很不错，但是我觉得啊，他算了算了，下次再说。 这个部分呢，也没有什么对错，每一个人都可以选择自己目前想要过的生活。但是如果你选择了继续单身，那么就要让自己的生活过得精彩，跟自己谈场恋爱也是不错的选择。为什么？因为谈恋爱的时候都需要成为更好的人，那么自己跟自己相处的很愉快，那么也可以让自己成为一个。 better 的人，而对有伴侣的朋友来说，这个月就要享受目前的感觉生活，但总觉得对方可以多为自己做一些什么，给自己多一点惊喜之类的。这可以想，但是不一定会发生。有时候我们自己可以主动创造这些契机啊，自己给自己主动一点，让伴侣感到惊喜，这也是一个不错的选择。 而在健康方面，这个月就比较容易肠胃不适，也是容易拉肚子了。也不知道吃到什么，还是会突然的肚子疼，或是紧急的要找厕所。在这个方面啊，还比较大的概率是不清楚自己对什么样的特定食品的添加剂比较敏感，例如啊，对于人造奶油或是反式脂肪或是特定的乳制品之类的。 一般呢，我们在平常吃的少，或是慢慢吃、慢慢喝都还好。一旦我们可能突天觉得啊特别渴，说咕噜咕噜喝下去了，或是啊好好吃，我就多吃几口，吃的比较快，那么突然就容易感到剧痛，然后会开始进入了疯狂找厕所的模式。如果这个时候我们在餐厅或是在家里或在公司，那就还好。但是如果刚好吃完了，然后又急着出门，在外面突然剧痛又找不到厕所的时候，那么这肯定是你人生自然的一个时刻了。除此之外，这个月容易体重飙升。 吃东西要有节制哦。接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友这个月属于行客之月，而从这个行客之月作为起点，属猴的朋友你的皮就要绷得紧一点了。为什么这么说呢？因为破月结束之后啊，就容易迎接的是碎破，所以真的是要做好万全的准备了。在事业方面，逢到这个行客之月，又是一马星当值的流月，这对于属猴的朋友来说，就会面临到很多的变动。这个变动。 不是你要不要动的问题，而是环境会逼着你动。在这种情况之下，属猴的朋友可以选择反过来运用，把自己每天的行程做一些调整，也就是把一些流程呢更改一下，做这样的变动。 例如什么？例如做业务的朋友，我们本来习惯是从北拜访到南，或者从东拜访到西。那这个月我们就反过来，我们就从西拜访到东，从南拜访到北。我们行程变了，那这个气场也会转换。反过来，有时候会给自己一些不错的一些收获。而如果是内勤，就可以做一些调整。例如上班一开始啊，东西放好就先进茶水间。那这个月我们可以改一下，我们就先不进茶水间了，我们先把手头上事做完，做到一个段落之后，再去茶水间，再去厕所，再去处理一下我们的一些私人。 事物这样子啊，就可以把原来一成不变的日常做了稍稍的改变。我们这个月受到了行客之月的压力啊，就会减轻了很多，而且可能可以获得意想不到的正面的效应。在财运方面，这个月财运也是变化比较大的，偶尔可以在资金风险承受的范围之内做一些风险投资，例如股票或是指数型的期货之类等等。但是要记得要把仓位严格的把关跟遵守，就是投资的纪律要做好。 赚了就要出场，不要贪得无厌；亏了也不要想摊平啊，流连忘返。只要有这个大前提在，就可以做一些比较积极、大胆的风险投资。这个月反向反过来说啊，你的获利机会是比较高的。在一般财务方面就没有这么容易规划了，手中一有闲钱，看到什么就想买什么，似乎每笔花费都给自己很好的理由跟逻辑。那么在这个时候啊，可以让自己在月初的时候。 规划一笔自由资金，无论多寡都可以，也就是在不影响我们家庭或者是我们个人生活的流水的状况之下，给自己一笔零用钱，不限定用途，想干嘛就干嘛。没用到的时候，我们可以把它当存款；那我用掉了，那就用掉了嘛，对不对？本来就是给我们当零用钱的，这是一个比较好的理财方式，因为你实在没办法克制自己想乱买东西的这个冲动。 在感情方面受到流月太岁的影响，这个月单身的朋友容易耐不住寂寞，总是想往外跑，为自己找一个对象。这个不是没有机会，但是我们要交往以礼，然后耐你的性子，不要像饿虎扑羊一样，看到喜欢的就开始疯狂的追求，这会给对方很大的压力。原本本来大家看起来有一点感觉，然后可以慢慢培养，就因为你的饿虎扑羊啊，很容易对方被你吓跑了。而对有伴侣的朋友来说，这个月不是想。 带着伴侣出去玩，就是晚上想多做一点家庭运动，这也是很好的。但是要尊重伴侣的意愿，不要只顾了自己。在健康上，这个月大致上都是不错，就是容易打乱生活作息，比如说晚上不睡觉，早上起不来的状况是比较多。针对这个状况啊，老师只能说这个只能靠自己的自律了，这个没有其他的办法。接下来我们属鸡的朋友，这个月对我们属鸡的朋友来说，就是一个相对平安的月份了。不过随着太岁加持力量的减弱。 很多事情要自己多一点动力，这是会比较好的做法。在事业上诸事和顺的气场，让每一件业务都能够顺利的完成。 然而，在这种顺利之下，就像一艘航行在晴朗、顺风又顺水的大帆船上面，一切看起来都是这么样的美好，实际上也真的过得不错。但是这个时候，通常也是整顿船上装备的时候，该维修的机具要维修了，该清扫的地方也要清扫了，该盘点东西也要开始盘点了，都要趁这个好时间的时候来做处理。我们的人生也是一样。 在这个万事平稳的时候啊，是该检讨一下我们自己的职业生涯，是不是还有精进的空间？现在已经到年底了，有没有今年之前错漏的业务啊？我们还没补足的，赶快把它补起来，不要让别人来发现。这个时候，我们就好好的检视一下。了。而在职场竞争力上面，先不管自己是不是真的有机会可以晋升，至少我在我这个职位上面的不可取代性有没有维持住？居安思危啊，是我们属鸡的朋友这个月很重要的功课哦。 在财运方面，这个月财运颇为不错。不过，在投资理财之前呢，要先给自己再次检视一下自己的一个家庭或是自己的个人的财务状况。也就是在这个月，要先结算一下今年每个月的流水到底进出了多少，是黑字的多还是赤字的多呢？有时候啊，我们会被自己已经有了存款数字啊，暂时迷惑了我们自己的理财眼光，觉得说，哎，我还有存款呢，也没有减少很多啊，那应该都还可以吧。 但是啊，财富就像水流，有时候不是我们有没有的问题，而是要看我们有哪些支出是比较高的，它是不是一个必要的，有没有调整的空间。按照这个流水账，我们未来是可能继续盈余呢，啊，还是会继续亏损呢？而且要想到一件事情是，如果我们现在的存款面临到我们现在收入可能中断的时候，它到底能够支撑多久？要注意到一件事情，财富是算出来的。 知道钱从哪里来，又往哪里去，这就是财务上的风水。开源节流四个字啊，是老生常谈了，大家都听过。但是真正做到的，就是奠定我们财富自由的一个很重要的基础。在感情方面，这个月非常稳定，也就是说，单身的朋友继续单身，比较没有太多的桃花来帮助我们属鸡的朋友。所以这个月就好好享受我们单身贵族的生活吧。 对于有伴侣的朋友来说，这个月说不出哪里怪，好像一切都还好，可是又好像缺了什么。有时候我们也可以主动一点，跟伴侣讨论一下，我们休假的时候要去哪里玩呐？或是最近生活过得如何啊？不一定等待对方提议，只要您身处的地方啊，疫情许可可以外出，多出去走一走，这就是一件好事了。 在健康方面，这个月大致上健康是良好的，就是肠胃有时候不大听话，所以这个月哎，很适合吃火锅或是吃一些串烧的时候，要注意不要吃的太快或是喝了太多的汤，因为这个月的肠胃啊受不了太油腻跟太刺激的味道，所以美食一样可以吃，但是要记得适量，不然马桶宝宝这个月不但是你的好朋友，你的小菊花这个月也会有很多的意见哦。 接下来，我们属狗的朋友，这个月流月对属狗的朋友来说啊，虽然一切似乎平稳，但是心里总是感觉到有一点混乱了。在事业上，属狗的朋友大致上都是属于顺利的，但是这样的生活一开始觉得很不错，但是不知道为什么过一阵子就觉得好像是不是哪里有问题，我是不是什么东西忘记了，没有注意到了，就总觉得哪里怪怪的。真的这样子一天过一天是好事吗？ 这个原因是由于明年的气场已经开始影响我们属狗的朋友，所以产生了能量交替的感觉。在这个时候，就需要摒除一切的杂念，要全力以赴的为事业奋斗。无论是为了年底的收入，或是为了明年的成就，这个时候就是不要想太多的时间，把工作做好、做精、提高品质，这就是最好的一个办法。其他的想太多也没用，唯有积极的提升自我的工作效率以及质量，才是最好的办法。 在财运方面，这个月财运稍微平稳啊，但是不是一个适合投资的月份，因为属狗的朋友心神容易不宁，很多事情在做与不做、投与不投、出场与不出场之间，你会有很多很犹豫的心态会产生，所以最好还是暂时休息一个月，避免因为心情啊而导致投资产生的失利。在一般财务方面，这个月的该守的会守，该花的也会花，整体来说是一个比较进出有度，或是。 比较有家庭理财观念的心态，这个时候啊，适合把我们的保险单拿出来检视一下，重新去回顾一下我们到底买了什么保险，什么样的人身风险以及获得的保障，以及现在这个人生阶段了，我们以前所买的保单是不是足够呢？要知道一件事情，人生可以不投资，但是一定要买保险。而保险它不是买了就好，保险是给会买保险跟懂得保险的人才能提供它的风险保障。 不要觉得奇怪，总是会有人觉得我已经买了一个高额的意外险，然后我半夜肚子痛去医院住院了，就应该要理赔。为什么呢？因为我觉得很意外。为什么我半夜会肚子痛？所以说你应该要理赔。这个啊要注意到一件事情，了解自己买了什么东西，这个也是很重要的事情哦。在感情方面，这个月单身的朋友很怕寂寞无聊，或是半夜的时候啊，就会流连在 IG 或是交友软体上面。 这个不说好或不好，就是看到喜欢的，至少你得主动去试个好。如果你只是关注或是轻描淡写的问个好，人家也不知道你到底想干什么。主动一点，反正最差你也不会比现在差，还有什么好怕的呢？ 对于有伴侣的朋友来说啊，这个月就想跟对方在一起，也没有特别想干什么，就是享受这一点平淡但是温馨的时刻。但是要注意，对方是不是跟你想的一样呢？有时候对方其实是想出去玩的，而不是宅在家里看电视的。所以相互的沟通，尤其是倾听，这是一个很重要的要点喽。 在健康方面，这个月健康大致上是良好，但是容易犯了血光跟车光，容易是怎么样？我今天开开开开车，然后呢，东边有一个小动静，你就出去看，然后看手机有什么讯息，这个是很不好的，而且容易因为心不在焉呐。我们在通勤的时候啊，容易进入了人体导航的模式。 脑袋里面胡思乱想，全靠身体对路线的记忆，或是去骑车来开车。有时候到了目的地才惊觉的，哎，我怎么到了目的地了呢啊，通通勤的过程啊，路上的状况啊，完全一片空白。这个是一个很危险的状况，所以说，请注意骑车、开车，我甚至是走路，请专心在路上，避免我们犯了血光之灾。 最后到了我们属猪的朋友，属猪的朋友这个月是行客之月，这个行客之月啊是比较偏向自己跟自己过不去，也就是心理的情商问题上会比较多一点。在事业上面，属猪的朋友大致上也属于平顺，但是容易犯了一些明明自己已经特别提醒过自己，千万不要犯这个低级的业务过失。 或是一些小错误，但是容易什么？越容易提醒自己，就越容易去犯错。不知道是不是墨菲定律的关系，然后因此而造成同仁或者是客户的困扰。当然，闹出来问题通常不会很大，但是呢，你会比较高的自责的心态，觉得我怎么会犯这种低级的错误呢？对啊，我都做了多久了？我都已经再提醒自己了，我怎么会做错这件事情？让大家过得很不好，我真的觉得很不应该。 这种自责的心态啊，就开始不断的、不断的出来。人是要反省的功能是没错，但是过与不及之间，我们只要先把自己当下的错误能够先把它弥补就好，不需要把自己一直处在这个负面的心态。这是这个月属猪的朋友比较需要注意到的一点。 在财运方面，这个月也是比较平顺的一个月，但是也因为平顺，就不大适宜在这个多变的月份里面做任何的投资，因为外在的波动大，那就算自己在平稳，只要进入了这个游戏的局里面，就没有所谓的稳定的道理。所以这个月最好还是现金持有为主，其他无论是股票或者是基金。 建议暂时不要去操作，这是比较好的选择。很多时候我们不见得每个月要频繁进出，我们只要每一次投下去获利就可以了啊。所以这个月建议还是休息一下。在一般财务方面，大致上都会处理的不错，不会乱买，也不会超支。不过这个月可以尝试每一周买一两张的财券，碰碰运气，或许有机会中了比较高额的奖项。但是不要买多，会中的买一张就会中。 在感情方面，单身的朋友会容易感到了空虚，有时候走在路上看到了情侣，都会觉得是不是我自己哪里有问题？为什么会轮到变成剩男或者剩女呢？为什么我都遇不到真心的人呢？为什么自己好像跟爱情都无缘呢？为什么？为什么？为什么？很多的为什么就萦绕在我们属猪的朋友的心头上。但老师要说，姻缘不怕来得晚，就怕来得不够好。好桃花值得我们等待，烂桃花请绕道。您说是吗？ 对于有伴侣的朋友来说，无论伴侣做什么，都觉得好像对方不是很懂自己呢。哪怕就是跟过去一样的生活，都觉得对方好像跟自己在演戏，总觉得两个人在一起，但是还是感觉到有点隔阂感。嗯，这个问题很难搞。但是啊，有个办法可以调整这样的心情，那什么呢？就是吃吧，孩子，一直吃吧，我们就吃饱一点。只要吃饱，我们就可以没有烦恼哦，其他也不会多想。因为什么？因为我们只要想怎么减肥嘛。 对不对？我们当不成一个完美的情人，或者说我们遇不到一个完美的情人，但是我们可以当一个完美的吃货，那也是不错的嘛。在健康方面，这个月的患得患失的心态啊，主要还是因为我们内循环跟内分泌有点失调的状况，所以导致我们的情绪起伏波动会比较大。这个时候，老师会建议一起床先吃一颗综合的维他命，以及在饭前饭后啊，我们多补充一点膳食的纤维，例如寒天的饮料。 所谓的寒天啊，其实就是洋菜呀。现在这个在超商里面都有很多相关的产品可以来做补充。当然，最重要的就是不要让我们自己饿到，不然我们心情已经不好了，然后呢又感到很饿，就容易觉得让自己情绪啊就掉到了谷底，觉得自己怎么这么可怜，对不对？都经过得很不是很顺的，然后现在连肚子都吃不饱，之后越越来越越来越负面的想法了。所以说，不要把时间花在负面想法上面。 赶紧的把手头事先完成，赶快去找东西吃，这是比较实在的。就是你要减肥，你也得吃饱了，我们朝力气减嘛，你说对吗？好，以上就是我们阳历十一月六大生肖的流月运势解析。时间到了十一月，世界的变化很大之外，我们自己也该结一下账。这个年关能不能过得好，就看自己怎么样经营自己的人生。人生很多事情不是在于时运顺与不顺，而是在于。 愿意或不愿意，一念之间，很多事情可以改变，就怕自己跟自己过不去，那就是比较糟糕的事情了。感谢大家今天的收看。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式以及咨询须知。再次感谢您的收看，我是陈老师，我们下次见。